sih bunga-bunga apa yang ada kok yo panas data adiknya aku kok yo laki-laki Wes eh, tak ada kan tapi kok panasnya kayak ini, kalau aku udah ngadet pedesku udah gede-gede kalau aku ngadet mesin aku pelongo dan sing dulu terus aku tak ngadep teh terus aku udah gede aku udah rapi-rapi batuk temen gitu asuh adik Peh, lagi gimpa nih. Dan cu, ane sampai tiba musibah tok, Susah sih sambungan ada di sini, tepak lagi panas panas wedus luwe iki suketan laram tidak iki kira opo jane padahal aku ngadet wis gawe pusakane kedaton agung sejagat peh iki enek padi lumayan iki kena gawe makani wedhusku Didet sak bongko jane yo ya tak konangan. Diesel tak wasane sing duwe apa ora. Aman iki. jajal ngingok pariku ini diri cak bajingan bajingan lah tenan kayak bajingan nih woi lah tenan kayak sing duwe kayak woi woi ngale putale tak ngale dulu pak coba main gue sing tak le Oke, okay. Sudah tangan dulu Oke, eh, ini Beb, dan pusing Dan pusing tenan ini Jadi, utang yang ngomongnya Nak, nak nyilih kau enak Bareng kon balik, balik nih Wah, lerang Jadi utangnya yuk lo wayai lo Wayai nyaur Utang yang ngomongnya Ini rasuke suge ini ya Gak iso tuku Pajero Sartini surtani utang pirang-pirang beh pusing ya beh tangi wong-wong beh lagi mending iki nek anu dah iki mantep iki dah iki kopi kopine ya lah nek korek, <laughs> rokok ya renek <laughs> kan rokok karo iki paling gue yo Mekah Mekah Beh Sopo neh, ya, Beh, isu-isu koyo ngene loh, Beh, gak ngenak-enake uang ngopi ya. Beh, ini ki masa depan tuh ra cerah-cerah ngene di Di terus parani uang wong kan jelas ya. Jelas nganu. Nilai duit gak mungkin gak nilai duit ya. Beh, males aku ngene. Beh, yuk tangsa satin beh, beres tambahan uang deh, Beh, beh. peh aku mau diubur-ubur pak kowe apa di celotong padalon. peh gawe kok iso pecul warung pak kowe lho piye wong gak ngenak-enak wong ngopi susuk ngomoro rene peh ceritane piye jajal ya, cerita cerita lu gue kene lu gue kene lu gue kene kene lu gue kene moro rene lu gue kene Kuwi nyapo susuk rene peh Wis eh, tak kira eh, rene apa nyari dhuwit. Tak kira emang eh, rene apa nyari dhuwit. Wong tang sing ndek kapanane iki lho jebuk bayar. Kok terus kok iso cucuk mau mau to kok kono ro wene beda mbrok nek kono kae. Iya. <laughs> Mbrok nek kono lho. Wis cerita-cerita berjelorong Pak kowe nyapo kok berjelorong Pak kowe. Enak apa? Lah mung awan kan ngene lho, Pak. Piye? kuwi nang omahe bunga-bunga. Heeh. Aku pengen ngadeti lek nek bature. Nah, padahal aku ngadeti wis go pusakane Agung Sejagat. Lah terus kowe kok strorong pakku ditanya opo iki yo. Agung Sejagat iya, iki. Yo, Pak. Tebak nek kowe kok ana kaya apa iki. Agung iya, Sejagat. Ya, aku mung ngadet to. Heeh. Angel suketi, angel didit. Iya. orang angel suketi, padahal pancen iki Ora popo apa lho. Beh we. Lah nek tambah ngelu utang iki kurang bayar, utang ibadah iki kurang bayar, Wis cerita malah koyo ngene iki. Piye cerita ceritane wae, tak tungokne. Ngene Pak. Aku mau ngadet, gawe peninggalan nih, Agung Sejagat. Yo, eh. ya. Raton sing dimbrukne lek ngene. Yo kuwi, Pak. Dimbrukne polisi. Eh, tunggale eh, kuwi sudah bayar. Iya. <laughs> Aku ngadet. Lah, Nanti cok orang oleh oleh pak, akhirnya aku jebol pak ini pak ko. Ya jelas deh pari pari wong wil lagi ditandur si nandur ya aku udah nane Pari buat jabuti lho. Ini lagi ki pari ini ki. Dah, pedusku pengen gede pak, aku udah rapi rapi ya ulah. Ora golek. Iya, jelas apa lah ini, Golek iki piye ya bener? Golek nendi ngendi to, San? Golek Pak Kos lorong paralon ya. Ndelik nendi tuh Delik nang omahmu to, Pak? Hmm, nang omahku ya nek wong-wong gak wong akeh ya. Jelas wis bar iki Pak Korene, mana ngono iki. Iki. Iki suguhane keraton Agung Jagat iki. Ya apa iki? Eh, utangmu iki lak iso ndang dibayar ya to. Dibayar. Utangnya barang, mau bayar kapan utangmu? Mari rabi, Pak. Oh, rabi syaratnya loro, ya. loro gitu. loro kali ya kali loro kali nopo Pak? kali sinten wis enak burung Wis enak burung ta. Ya. <laughs> Besok ben kan, Pak wedi se Bayu kan kula gada gadah apa ya harta duwe harta Mas aku yang duwe kalih lho. kali sinten wis enak burung lho. Insyaallah, Pak. Eh? Insyaallah. Beh, Allah insyaallah kali Wis saiki we jangan wae lho. We ndang kula dilihat. We ngarep go hopper ini tak kesbeh. Lan pakmu merene yo ngasih pakmu meng. Goleki awakmu dikira kopere makmu ki mbok minggat, kowe mbok maret. Dewe jere tanggo-tanggoku ngene iki malah ngadep ben ketok wong mikir kae. duwe. saiki ndang ae Pak Kurung rene, Pak Kurung rene saiki nang golek diyan cepet Aku tak ki ngeteni, lho ngenteni Sartini, ngenteni Sartini iki tangi wis beres saiki jek ini. Mayan ya. kena ge Pak Jiru Siap, siap, siap. Oh, iya, lu ngopi gak? Ngopi, Pak. Ya, leh, leh, kakek tok bae.